ça a montré au grandeur bon Dieu. Ouais, maladie ou yéa, faut, faut, et là, dans nos bras, longue et puissance, bon Dieu, va servir. C'est les chaînes, nous, cassé, ouais, bon Dieu, nous, en grand. C'est les maladies, nous, en guéri, ouais, bon Dieu, nous, tout puissant. C'est lorsque chaînes, tomber. Nous, nous, tout tout, c'est l'éternel qui tout. C'est les persécutions crasée, Nous dit, aïe, que mon Dieu, c'est l'éternel qui est Dieu. Le nom de Jésus est si doux. On nous chante le nom de Jésus est si doux. Ou même avec sous live là, voyez-nous en vous voyez-nous en monter. Parce que y a puissance pour craser persécution. Il y a puissance pour craser maladie. Agis fort. Ou même qui sous live là, mettez-nous, mettez-nous, mettez-nous. Il y a puissance à soi. La bonne nouvelle, que mon Dieu, gen puissance pour craser Satan, est puissance pour craser mauvais esprit, gen puissance pour craser maladie, est puissance pour craser découragement, gen puissance pour la craser persécution, est puissance pour craser haine, est puissance pour craser jalousie, gen puissance pour craser découragement, Dieu, bon Dieu, mettez puissance, puissance, c'est le droit de Dieu pour le frapper. Par la foi, nous croyons bon Dieu pour le frapper. Mais voyez dossier monter, voyez nous monter, voyez nous monter en bas live là. Ou même sur YouTube là, mettez non, mettez non. Ou sur le monde qui malade, mettez le monde qui persécuté, mettez Et nous pas chanté le nom de Jésus est si doux, le nom de Jésus est si doux. I think I can show someone. Assim. Ah, você. Mwen jote ap se, oupe ap se yi. Mwen jote ap se, oupe ap se yi.